¿Estás planeando tus vacaciones en Playa del Carmen? En este canal te presentaré un video semanalmente con un resumen sobre la reapertura que se vive en esta ciudad y te iré mostrando todo lo que puedes hacer cuando vengas a este paraíso. Hay muchísimos lugares que puedes visitar. El día de hoy, 15 de junio, comenzamos recorriendo la avenida 38, en la cual se empieza a ver cada vez más restaurantes que abren sus puertas al turismo. Al final de esta calle llegamos a la playa llamada Shangri-La. El acceso aún no está permitido, se habla que probablemente abrirán el 22 de junio. Desde aquí te muestro cómo se ve la hermosa playa el día de hoy. Continuamos recorriendo la Quinta Avenida, normalmente llena de turistas. Cada día se ven más negocios abiertos. Los restaurantes son los primeros que empiezan a abrir, como este llamado Cheselin, que es uno de mis favoritos. Ahora bajamos rumbo al muelle de la Constituyentes. Aunque todavía no hay acceso al público, he pedido permiso para mostrarles la playa en esta parte de la ciudad. Debido a la tormenta Cristóbal que nos pegó hace tres semanas, la erosión de la playa está muy afectada. Normalmente la playa está así. Cuando esto sucede, se vuelve a recuperar poco a poco. Estoy seguro que muy pronto tendremos mucha playa para disfrutar. Por último, recorremos la ciclovía de la calle 10, damos vuelta y bajamos hasta llegar a la playa de la calle 8. Aquí también está algo afectada la playa por la tormenta. Recuerda que el 8 de junio se empezó a reactivar gradualmente los servicios turísticos, así que hoy estamos grabando en la segunda semana de la reapertura al turismo. Si te fue de utilidad este video, por favor apóyame con un like. Suscríbete si te interesa recibir más información sobre la reactivación de Playa del Carmen. Espera la próxima semana el siguiente video.